Buenos días. Buenos días. Thank you again for the singing groups. Muchas gracias nuevamente por los grupos musicales. I think Yo creo I was cheated. que me engañaron. I wish one sermon was just music. Este me dieron un gato por liebre realmente. Yo quisiera que uno de los sermones fuera pura música. This university Se me dice que en esta universidad is one of the best universities in the Seventh-day Adventist Church es una de las mejores en la iglesia adventista de todo el mundo when it comes to music. y viene al aspecto de la música. Amén. Oh, ho, you don't praise yourselves, huh? No se alaban a sí mismos. sing ¿eh? good music. Tienen hermosa música. It Cantan touches my heart. Me toca el corazón. Even this morning, these uh, guitarists here, Aún man, it was esta just mañana las guitarras fueron hermosas. This hermosas. group here. El grupo que acaba Last night, the young, uh, the young, the young, young people, the los, juniors, los jovencitos de anoche, los niños. you are blessed tienen una bendición. Keep tremenda. on singing for Jesus Christ. Sigan cantando para Jesucristo. Keep on lifting up your voices for your hero. Sigan, ele sigan elevando las voces para nuestro héroe. You know the spirit of prophecy says. El espíritu de profecía dice. Jesus was exercising every morning. Jesucristo hacía ejercicio todas las mañanas. Running in the valleys and jungles of Nazareth. Él corría por los valles de Nazaret. And at the same time he was singing y a la misma vez cantaba. He had a beautiful, beautiful voice. Tenía una preciosa voz. I, I can't sing. Yo no puedo cantar. I can only shout. Solo puedo gritar. By the way, I'm going to teach you Swahili song. De, de paso voy a enseñarles un canto en Swahili. Do you like to sing in a foreign language? ¿Les gusta cantar en un idioma extraño, extranjero? Okay, I'll teach you before I leave. Antes de irme, les voy a enseñar. Because in heaven, Porque en el cielo there, there will be two languages spoken se van a hablar dos idiomas, Swahili Swahili and y Spanish. español. No English, No inglés, because we have spoken English too much here. porque se ha hablado demasiado el inglés aquí en la tierra. Amen. Amén. I can hear the English people say, Muganda. Los ingleses allá dicen Muganda, ¿eh? Na that would be English too, but Swahili would be number one. Va a haber inglés, pero Swahili va a ser número uno. Uh, maybe English would be for the deacons. Tal vez el inglés es para los diáconos. <laughs> So learn Swahili, learn Swahili. Aprendan, aprendan el Swahili. <sighs> Well, the theme song is just great. Um, I cannot, Ruth, I think you have done something that I'll be talking about you all over the world. El canto tema es algo maravilloso y hermana Wade, vamos a hablar de usted en todo el mundo. I don't know how you the words that this theme song, so powerful. No sé cómo cómo este inventó estas palabras, están muy poderosas, muy poderosas. Christ is our hero. El Señor Cristo es nuestro héroe. He is our guide. Es nuestro guía. He inspires us by his love. Nos inspira por medio de su amor. He helps us every day. Nos ayuda cada día. As we walk behind him, al andar en pos de él, he changes our lives. él cambia, transforma nuestra vida. Our hero is Jesus. Nuestro héroe es Jesús. We await for his second coming. Esperamos su segunda venida. Young people, queridos jóvenes, take Jesus as your hero agarren y tomen a Jesucristo como su héroe. no, hay otro héroe, no hay otro mejor héroe que Jesucristo. Vivimos en una generación en la que hay tantos cantos a los héroes. Pero tómenlo a él. Because he's coming again to take us home. Porque él va a regresar por nosotros y nos va a llevar a casa con él. Let's pray. Father Oremos. in heaven. Padre celestial. Again I pray for one thing. Nuevamente pedimos una sola cosa. Make me a nail before this school. Permite que sea un clavo frente a esta escuela. As you are students, teachers, church members sit here to listen to me en la medida que los estudiantes, los maestros y miembros de iglesia escuchan tu palabra. May they see the picture of Jesus on that nail. Que ellos puedan ver el rostro de Jesús colgado sobre esa clavo. Use me just as a Utilízame, Señor, como un parlante. To bring good news to these your people who have come here this morning para traer buenas nuevas a este tu pueblo que se congrega en esta mañana. Que ellos coloquen su mano en la mano de Jesucristo. Gracias por ser nuestro héroe. In Jesus name we Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Our, our title this morning el título de esta mañana is Tower Builders. Constructores de torres. Tower builders. Constructores de torres. Let's turn our Bibles to Genesis 11. Busquemos en nuestras Biblias en el primer libro, Génesis, capítulo 11. And uh, we'll read from uh, verses 1 to 9. Leeremos desde los versículos 1 al 9. Uh, chapter 11 of Genesis, verse 1 to 9. Génesis 11, 1 al 9. And uh, I'm reading. Leemos. And the whole earth was of one language and of one speech. Y entonces toda la tierra ah, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. And it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain, the land of China, and they dwelt there. y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. And they said, Go to, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of man builded. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Go to, let us go down, verse 7 there, confound their language that they may not understand one another's speech. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. So the Lord them abroad from upon the face of all the earth, and they left off to build city. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Therefore is the name of it called Babel, because por eso fue llamado de nombre ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Cierren sus Biblias. Give God your heart. Entréguenle a Dios su corazón. Give me your attention. Y a mí su atención. You know, I love the Bible. <clears throat> Me encanta la Biblia. Every time I read this book, cada vez que tengo la oportunidad de leer ese libro, something new pops up in my mind. Algo nuevo prende, se enciende en mi mente. I've read about the Tower of Babel. He leído acerca de la Torre de Babel. I've memorized the texts and the, the, the, the concepts of this passage. Y he memorizado el texto y los conceptos de este pasaje. When I was growing up, we had picture rolls with the Tower of Babel. Al ir creciendo, vi los cuadros en, en las cunas infantiles y todo lo demás de la Torre de Babel. But somehow God has inspired me with some concepts that are exciting me in my life as I read about the Tower of Babel. Sin embargo, Dios me ha emocionado con algunos conceptos que he podido descubrir en mi vida acerca de la Torre de Babel. You see, my dear fellow church members, como verán mis hermanos, the story of the Tower of Babel is new even today. La historia de la Torre de Babel es nueva aún hoy día. It's an old story, but yet it's new. Es una historia antigua, pero es nueva. Porque se centra y, se ha enfocado en la psicología y en la teología. Este es nueva porque se concentra en los motivos detrás de nuestras acciones because Es nueva porque descubre o descifra las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Es nueva porque nos muestra cuán ambiciosos somos al ir escalando la, la escalera del éxito en nuestra vida. is a story where God comes down and man goes up. Es una historia en la cual Dios desciende y el hombre asciende. It is a story that affected the theology and the psychology of those who lived during those days. Es una historia que afecta la psicología y la teología de aquellas personas que vivieron estos días. I ask myself a question. Y me hago una pregunta. Why did these people build this tower? ¿Por qué es que construyeron esta torre? esta Why were they worried so much until they came up with this concept of the tower? ¿Por qué tanta preocupación hasta llegar con el concepto de una torre que llegara a los oh, cielos? my dear church members, they wanted to find security in themselves. Mis queridos hermanos, ellos querían encontrar la seguridad en sí mismos. You see, they just lived after the flood. Ellos eran de la época justa justo después del diluvio. They all talked about the flood. Hablaban acerca del diluvio. Mothers talked about the flood as they went to fetch for water. Las mamás hablaban acerca del diluvio al ir a buscar el agua. Teachers in schools they talked about the flood. Los maestros en la escuela hablaban del diluvio. Choirs sang about the flood. Los coros cantaban del diluvio. Historians they related the story of the flood, how it affected the history of the world. Los historiadores hablaban acerca del diluvio y cómo es que había afectado la historia de este mundo. Hasta los sociólogos hablaban. They showed how the flood affected, affected the society. Ellos mostraban cómo es que el diluvio había afectado la sociedad. The babysitters sang to the children about the flood. Las nanas que cuidaban a los niños le cantaban cancitas de, de, cuna acerca del diluvio. So the flood became the center of these people. El diluvio se convirtió en el centro de este pueblo. They became worried. Se preocuparon. <laughs> They Se preocuparon. said, the flood is coming back. Dijeron, ¿y si viene otro diluvio? ¿Va a regresar el diluvio? Some said no. Algunos decían, no. This flood was just a natural disaster. No, esto fue un desastre natural. But unfortunately, the Christians Pero desafortunadamente los cristianos who believed in God que creían en Dios doubted about the promises of God. Dudaron en cuanto a las promesas de Dios. So they said, God, for surely coming back with another Y dijeron, seguramente Dios nos podría castigar con otro diluvio. So they started now building this huge structure. Y comenzaron la construcción de esta inmensa estructura. Huge inmensa. They found a nice valley, so it came out of the valley and it went up in the air. Y encontraron un hermoso valle y surgía del valle y subía hacia el cielo. They put in time, eh, dedicaron tiempo, money, dinero, energy, esfuerzo, manpower, el, eh, la, la, el trabajo de hombres. Simply because they distrusted God. Simplemente porque no confiaban en Dios. Even today, young people. Aún el día de hoy, mis queridos jóvenes. Men, people waste their time. Las personas desperdician su tiempo. Let me tell you the good news this morning. Esta mañana quiero compartir con ustedes las buenas nuevas. God can be trusted. Podemos confiar en Dios. I believe that with all my heart. Lo creo de todo corazón. When God says it, cuando Dios lo dice, He does it. lo hace. When God says yes, si Dios dice que sí, it's yes. es un sí. When God says no, y si Él dice que no, it's no. es no. No, need of doubting him. no hay que dudarlo. When he said there was no flood to come again, Cuando Él dijo ya no habrá más diluvio, he meant it. lo dijo en serio. But the Christians of those days, they doubted God. Pero los cristianos de esa época negaron la palabra de Dios. Y al ver y al leer en estos pasajes, cada, cada vez que se habla acerca de ellos, dice, hagamos, nosotros hagamos, hagamos eran egocéntricos. They, they were saying, let us make a name for ourselves. Hagamos un nombre para nosotros. There is nothing wrong making a name for yourself. Eso no tiene nada que ver. Uno puede hacer un nombre para uno mismo. That's why you are here. Por eso están aquí. You want a name. Quieren un nombre. I was uh, someone in Spain last week who is very funny. Somebody very funny. Alguien la semana pasada me habló que era muy chistoso. He writes his name escribió su nombre he y puso todos los grados académicos que ha recibido en este mundo. So and so, fulano de tal, diploma high school, diploma de, la, prepa, BA, licenciatura, MA, maestría, coma, PhD in education, doctorado en educación, coma, PhD in medicine, coma. Doctorado en medicina, coma. I asked him why. Y le pregunté por qué. After all, when you go to look for employment, they pay you for one degree. Después de todo, cuando vas a buscar un empleo, te van a pagar solamente por un título que tengas. Even if you come out of here with 10 degrees, when you go for an interview, they pick up only one degree. Cuando vas a pedir una entrevista y aunque tengas 10 o 20 o 100, van a escoger una de tus títulos. It's a name. Es un nombre. We want to build a name. Queremos construir un nombre I para want nosotros. To be so and so. Yo quiero ser fulano de I tal. Want to grow up and become the doctor so and so. Yo quiero llegar a ser el doctor fulano de tal. I want to be married to <clears throat> uh, uh, uh, somebody. Quiero casarme con, <clears throat> con alguien. And so you look around. Y buscamos a nuestro alrededor. You want a name. Queremos un nombre. Married in a family which has a big name. Casado con una familia con un nombre grande. Are you with me, church? ¿Sí me entienden? Uh-huh. Mm. no name. No hay nombre. You are nothing. No eres nada. There is nothing wrong getting education. No hay problema con obtener una educación. There is nothing wrong getting a good husband with a big name. No hay nada de malo de tener un buen esposo con un nombre grande. I mean, who wouldn't want to be married to the president of United States? ¿Quién no quisiera estar casado con el presidente de los Estados Unidos? Uh -huh. Por ejemplo. Who? ¿Quién? <laughs> O sea, when you see the wife of Bush, you say, I wish. Cuando ven la esposa de Bush, uno dice, ah. When you quisiera. see your President Fox yeah, that's his name. Mm -hmm. yeah. Ver al presidente that's Fox. His name. yeah, when you see him, you say, man. Uno dice, I wish that was my father. Ojalá y él fuera mi padre. Oh, I say, oh my, my, my. Mira nomás. A name. Un nombre. People fight for names. Las personas se pelean por obtener un nombre. In a local church, you find a nominating committee. People fighting to be a church elder. En la iglesia local uno ve que se pelean a veces por llegar a ser el primer anciano. People fighting to be a president of a conference, a union, a division, a general conference, a la, name. La gente se, se, se, discute y se pelea por llegar a ser algún miembro de, de, la conferencia, de la asociación, de la unión, de la división, alguna cosa. There is nothing wrong to aim for that big name. ¿Qué tiene de malo en querer tener un buen nombre? Nothing wrong to say, when I grow up, I want to make money, I want to be successful in my business. There is nothing wrong. No hay nada de malo con querer, poder tener éxito en la vida. In fact, I go around the world church encouraging young people. Y además, yo voy a través de todo el mundo animando a los jóvenes. Be successful in your education. Tenga éxito en su educación, les digo. Be successful in your work. Tenga éxito en su trabajo. Be successful in your business. Tenga éxito en sus negocios. The church today wants successful young people. La iglesia de hoy quiere y necesita gente de éxito. The church today is calling for young people to be the best business people in any country. La iglesia necesita que sus jóvenes sean los mejores negociantes de cualquier país. There is nothing wrong. No hay nada de malo con eso. But listen. Pero escúchenme bien. They talk to themselves. Se hablan a sí mismos. The Bible says, La Biblia nos dice to make a name for themselves, para hacer un nombre para sí mismos. Defending your own name y defender sus propios nombres. When you start forgetting God completely out of your programs, cuando dejamos a Dios completamente alejado fuera de nuestros programas, and you want to build a name, y queremos construir un nombre just for yourself, solo para mí mismo, and you leave God out completely, y dejamos totalmente aparte a Dios, then that's where you begin to make the mistake which these people Y es ahí donde comenzamos a cometer el error de este pueblo. God wants to be great. Dios quiere que seamos grandes. But by God's Pero grandes a la vista de los ojos de Dios. Abraham, como Abraham. Like Noah, como Noé, like Joseph, como José. You got to build your name on the foundation of God. Tenemos que construir tu nombre bajo el funda sobre el fundamento de Dios. And the young people and teachers here and church members. Mis queridos jóvenes, empleados y miembros de iglesia. If you want to be great, si quieren ser grandes, you got to begin from the bottom. Tienen que comenzar desde abajo. Amen. Amen. Don't fight for a position before you begin from the bottom. No luchen, no procuren una posición antes de empezar desde abajo. And for you who are looking y tú que buscas a aquella personita con quien casarte, get married to a poor person. Cásate con un campesino pobre. Uganda, you are crazy, man. Será <laughs> loco este señores. Me get the poor person. Yo con un campesino Listen, pobre. young people. Mires, queridos jóvenes, escuchen. When I got married to my baby, my wife. Cuando se casó con su baby, con su mujer. We had nothing. No teníamos nada. My wife always reminds me. Ella siempre me lo recuerda. I had two shirts. Tenía dos camisas. She washed those shirts every day. Y las lavaba todos los días. They were torn. Estaban rotas. Every day todos los días. We kept on working, man. Pero trabajamos y trabajamos. Y siguieron trabajando. Today I'm in a suit. Hoy usted un traje. And if you are looking for a rich person to build a name, y si buscamos una persona rica sobre la cual construir un nombre, wrong beginning young people. Es un falso comienzo, joven. Begin humble. Comiencen en con humildad. God bless you. Dios te va a bendecir. Muchas veces sienta con su esposa y le dice, baby, Dios es grande. ¿Te acuerdas cuando tenía dos camisas, un par de zapatos? Oh, Dios es grande. Este héroe, crean en él, confíen en él. Él puede hacer milagros en tu vida. Yo creo en Él. Jovencitos, aprendan a comenzar desde abajo. Algunos de ustedes ya se han metido en problemas. Quieren vestir forma cara. Quieren perfumes caros. Quieren un carro caro. Como resultado empiezan a, a robar your relatives are in prison. Por eso algunos de sus parientes están en prisión tal vez. Begin simple. Inicien en forma sencilla. Hallelujah. You see when you hit people they don't say hallelujah. They Ve cuando uno golpea a las personas no dicen aleluya, mantienen calladitos. calladitos. Muganda, Muganda, no, no, no. <laughs> yeah. <laughs> You think you can be the president of this school just like that? ¿Ustedes creen que pueden llegar a ser presidente o rector de esta institución así nada más? No. no. You got to go and start teaching in an elementary school. Tienen que empezar a enseñar ahí en la primaria. Then you come to uh, to prep. Después de ahí llegan a la secundaria y la prepa. Then you come to college. Al colegio, a la universidad. Send you out in the bush again. Luego te mandan allá a la célula Then otra vez. okay, now you can be a president. Y ahora sí, ahora puedes llegar a ser presidente. You must go through the storms of life. Tienen que pasar por todas las tormentas de la vida. When you see this Boeing 747 flying in the air, Cuando ven ese Boeing 747 volando por los aires, they shake them thoroughly. ellos lo sacuden primero, Shake bien, bien them thoroughly totalmente sacudidos. Para asegurarse que puedan soportar la turbulencia allá en el aire. Es por eso que cuando se sacude allá en el aire, no me preocupo. Sé que vamos a estar bien. Porque ya fue sacudido. Y es eso lo que necesitamos para animarnos el uno al otro al construir nuestro nombre. Service first, greatness. Primero servicio, después grandeza. Building the tower was in direct and bold defiance of God's will. El construir esa torre fue algo en contra de la voluntad de Dios. God said, Be fruitful and multiply. Dios dijo, fructificad y multiplicaos. But these men ignored that. Pero los hombres ignoraron ese, ese comando. They, they, they taught and the people build the towers even today. They teach and they build up a creed from human speculation. Aún hoy día la gente construye sus torres eh, hablando y pensando en las especulaciones humanas. Pleasing fables and they point to their tower as a way to climb up to heaven. Y han buscado la forma de subir sus torres hasta el cielo. They teach salvation may be secured without obedience to the law of God. Dicen que la salvación puede ser obtenida sin obediencia a la ley de Dios. The Bible says, dice la Biblia, as these builders were going up, mientras ellos iban subiendo, God was coming down. Dios descendía. This is the only place where God comes down, man goes up. Es el único lugar donde el hombre sigue subiendo y Dios They were all speaking in one language. Todos hablan un solo idioma. There was no Spanish. No había español. There was no English. No había inglés. There was no Swahili. Y ni Swahili. One language. Un solo idioma. Brick was brick. El ladrillo era ladrillo water en todos los idiomas. Water. Y el agua era agua. Sand was sand. Y tierra arena era hammer arena. Was hammer. Y todo era el mismo idioma. Suddenly, de repente, the builder says, Bring the brick. El, el constructor dijo, tráeme un ladrillo. He bring water. Y le traían el agua. Ah, you fool! I said bring the brick. No seas bobo, hombre, te dije que el ladrillo. Bring the hammer. Y, y tráeme el martillo. He brings the sand. Y le traía la arena. They started fighting. Y empezaron a pelear. And my Bible says, y mi Biblia dice they were all scattered throughout. que se tuvieron que desparramar por toda la tierra. Confusion confusión. Church of the Living God here on this campus of this beautiful holy university. Iglesia del Dios viviente aquí en este plantel en esta hermosa universidad. When you ignore God in your relationship. Cuando ustedes ignoran a Dios en tu relación. Cooperation breaks down. La cooperación se derrumba. Confusion is always the result when we ignore and leave God out of our building program. El, la, la confusión siempre va a ser el resultado cuando ignoramos o dejamos a un lado a Dios en nuestro plan de construcción. Ignore God. Ignoras a Dios. And leave him out of your family. Y lo dejas fuera de tu, de tu familia. And there will be dissension iba a haber disensión, falta de satisfacción, división, y desorden. cuando no tienes a Dios en tu familia, ni siquiera quieres regresar a casa por becomes Pareciera que es una, un lugar solo para pasar la noche. Como un hotelito, como un Hilton. I don't like to sleep in Hilton Hotel. No me gusta dormir en el Hilton. Who told you I it? ¿A quién te dijo a ti que me gustaba eso? No. No. Nobody to talk to. No tengo con quién hablar. I just look at myself. Me miro a mí mismo. Muganda. Muganda. I look at the television. Veo la televisión. I get tired. Y me canso. I go to the computer. Voy a la computadora. I get tired. Y me canso. I say, oh! There is no joy hotel No hay, no hay gozo en un hotel o una casa de huéspedes. Pero algunos de ustedes, por cuanto han ignorado a Dios en sus familias, Hoy día pareciera una simple casa de huéspedes. No No hay sonrisa. No talking no hay conversación. Only fighting, fighting, fighting. Solo peleas y luchas y contiendas. That's why I'm saying to you, Por esa razón les digo hoy. Much prayer, more power. Mucha oración, más Let poder. Prayer, little power. Menos oración, no poco prayer, poder. No power. Nada de oración, nada de poder. You ignore God, your house becomes empty. Cuando ignoramos a Dios, nuestra casa, nuestro hogar queda vacío. Ignora a Dios y déjalo fuera de tu educación. Vas a llegar a, vas a continuar siendo un alumno de segundo año. Literalmente significa un sabio, un bobo santo. Education sabio, without God La educación sin Dios teaches person how to use their chemistry only to build bombs to kill. ayuda o permite que las personas usen la química solo para construir bombas y para matar. They use their biology to deny that God created the universe. Usan la biología para negar la obra de Dios en la creación del universo. Education without God teaches us to use our psychology to say that I'm okay, therefore you are okay la educación sin Dios utiliza la psicología para decir, si yo estoy bien, entonces tú también estás bien. be Por eso mismo, no necesitamos a Dios para estar bien. Oh, my Mis queridos estudiantes, miembros del personal, miembros de iglesia. cuando ignoramos a Dios, out of the church, cuando lo dejamos fuera de nuestra iglesia, llega a ser un club social que, se reúne a las 11 de la mañana los sábados o los domingos. llegan las personas empty vacías. They leave the church Salen de la iglesia empty. vacías. I have good news today, this Tengo morning. buenas nuevas para ustedes en esta mañana. I don't want to ignore God in my tower building. No quiero ignorar a Dios en la construcción de mis torres. As I build for my education, Al construir mi educación. For my marriage, para mi matrimonio. For my business, para mi negocio. I don't want to be like the tower builders, no quiero ser como los de Babel. Who left God out of their program que dejaron a Dios totalmente fuera de sus No quiero ignorar a Dios y dejarlo fuera de mi vida. Mi educación, mi iglesia. Siempre quiero incluir a Dios en mi vida. Quiero que Él sea el que me guíe que sea mi pilar. La nube de día y el pilar de fuego por la noche. Quiero que sea mi pastor. Que me guíe por la senda de justicia. que me guíe al lado de las aguas tranquilas. be my Quiero que él sea mi guía. Guide me, O thou great Jehovah. Guíame, oh Jehová. Pilgrim through this barren land. Ayúdeme a pasar este, este terreno sin, sin vegetación. I'm weak. Soy débil. But thou art mighty. Pero tú eres fuerte. Hold me with thy powerful hand. Sosténme en tu mano poderosa. Oh, the Bible story ends with God coming down. La historia de Babel concluye con Dios que desciende. Y confunde la lengua de Para que no puedan comprenderse el uno al otro. hoy día, cuando hablo en Swahili, Eso mismo. Me quedo callado para ustedes. You say, what is he talking about? ¿De qué estará hablando? You speak in Spanish? Hablan español. I feel the same. Yo digo lo mismo. You hear English? Ustedes oyen inglés. The same. Lo mismo. That was confusion. Eso era confusión. But I have good news for you. Pero tengo buenas nuevas One para day ti. God came. Un día Dios bajó. My Jesus came. Jesucristo bajó. Not to confuse languages, no para confundir las lenguas, but to unite us together. sino para unirnos a todos. He came and he was born as a poor, poor, poor boy. Y él llegó a este mundo y nació como un niño paupérrimo, he came pobre. To unite every tongue, tribe, and nation. Vino para unir a cada lengua, tribu, nación y pueblo. And today as Christians we speak in one language of love. Y como cristianos hablamos todos un mismo idioma de amor. And we shout Jesus is coming again. Y gritamos, Jesucristo regresa pronto. At the Pentecost, he came down. En el Pentecostés él bajó. In the Holy Spirit, en el Espíritu Santo. People in new tongues of fire. Las personas hablaron lenguas nuevas de fuego. Each person heard the message of Peter. Cada uno tenía el mensaje, cada una de las personas escuchó el mensaje de Pedro. Whenever we are in harmony with the will of God, he will come to visit us. Cada vez que queramos hacer la voluntad de Dios, Él vendrá a visitarnos. no para confundirnos, pero para darnos el ánimo y la habla y la visión. Que Dios nos ayude a confiar en Él. Para hacer su voluntad. Y Él morará con nosotros. Church. Iglesia. Construye tu torre de éxito. tu familia, tu educación, business, tu negocio, cualquier cosa que vayas a hacer, con la mano guiadora de nuestro héroe, el héroe superhéroe. Jamás de los jamás te va a defraudar. ¿Cuántos de ustedes esta mañana dicen, Dios, ayúdeme a construir mi torre en tu fundamento? Bajen las manos. Let me pray for you, Father in heaven. Padre Celestial, Thank you. muchas gracias. Thank you Gracias por el mensaje to remind us que nos recuerda We can build our towers of success, que podemos construir las torres del éxito, towers of our marriages, de nuestro matrimonio, towers of our professions, la torre de nuestra profesión, but provided you are the foundation of those plans. Tú seas el fundamento de esos planes. If we do not include you in our plans, si no te incluimos en nuestros planes, you bring confusion in our program. Traerás confusión a estos oh, programas. bless this school. Bendice esta escuela, Padre. al presidente, all those who assist him, aquellos que lo asisten, the pastor, el pastor, with his team, con su equipo all de the faculty members, todos los miembros de all the students, los estudiantes, all everyone who works on this beautiful campus, todos aquellos que trabajan en este hermoso plantel, church members, los miembros de iglesia, the hospital, el hospital, there are some sick people there today. We hay personas pray for enfermas them esta mañana, and oramos por ellos. And I know there are some young people who are struggling, struggling, struggling. Y sé que hay muchos jóvenes que están luchando, luchando. Señor. Alcohol alcohol, drugs, drogas, sex, sexo, relationship, relaciones. They are failing the exams. Están fallando sus exámenes. Father, Padre Santo, you have promised us. nos has prometido. If we build our towers on your foundation, si construimos nuestras torres sobre tu you, fundamento, you are going to bless us. nos vas a bendecir. Bless these students this day. Bendice, Señor, a estos Bless them, God. Bendícelos, Padre. Let them experience the power of the hero Jesus Christ. Que puedan experimentar el poder del héroe Jesucristo. Thank you. Muchas gracias. For making me a nail this morning. Por permitir que sea un clavo esta mañana. And for making me just a loud speaker. Y por ser simplemente una persona que habla. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. amen. Amen.